assalomu alaykum hop bugun sizlar bilan qolisi so'rovnoma natijasiga ko'ra interyer bo'yicha marafon marafon deysizlarmi dars boshlaymiz oda xolisi ketma ketlikda bunda interyer oshxona oshxona nima bugun oshxonadan xudo xohlasa boshlasak butun bitta uyni to'liq ko'rib chiqamiz inshaalloh hop obyektimizni hozir mana bunisi mana mana shu uyni xudo xohlasa interyerini ko'rib chiqamiz noldan xudo xohlasa yuzgacha bo'lmasa boshladik hop man buni alohida e, planini o'zini saqlab oldim hozir buni import qilamiz import qilish uchun mana bittadan fayl import importdan desktopda misol e, webinar marafon popkamizda qilyapsizmi endi sizlar qayerga o'chirib qo'ygan bo'lsanglar shundan nima qiladi avtokaddan hozir millimetrda ishlaganim uchun millimetrda bitta rescale yoqib o'tirish kerak hop buni olib qo'ysa ham bo'ladi okey bosib qo'yamiz bizada ham chizma tushdi ko'rayotganinglardek chizmamiz bo'yicha bu uy hop ochchasiga aytadigan bo'lsam bu hozir qurilayotgan o'zimni uyim hop ikki xil ikki qavat ikki o'xshab qurilgan e, bir yarim qavatli anaqada ho'p shunda birinchi qavatimiz bilan ikkinchi qavatimiz o'zaro mana ichida ulangan xo'sh bo'lmasa boshladik xudo xohlasa hozir qurilish ketyaptimda endi hozir dizayn e, nima xudo xohlasa sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz inshaalloh hop bu yoq tomonimiz ya'ni nolimiz ho'l tepa qismi tomondan yetmish besh santimetrga farq qilyapti hozirgi kunda bu tomon e, podval qavati uch metr pastda xo'sh shundan kelib chiqib hozir e, buni interyerini xudo xohlasa qilib chiqamiz yoda uch metr bo'lmaydi ikki yigirma besh bo'lishi kerak anaqadan to'g'ri noldan uch metr bo'ladi to'g'ri yigirma besh qilib qo'yishim kerak deyotgandim adashibman ho'p bo'lmasa uyi nimadan boshlanadi ko'tarishdi buni o'zini o'sha esinglarda bo'lsa hozir linki bo'lsa ko'rsataman linki yo'q ekan yo'q linkini alloh xohlasa tashlab qo'yaman anaqaga ikki uch xil yo'llari bor ko'tarishni mana shu uyni o'zini <clears throat> bittasi hozir bo'lsa bizada hozir aytaman rasmdan plan chizish mana qirq besh daqiqa ketgan bu bitta yo'li bundan keyin chizma bo'yicha ko'tarish hozir ko'rib chiqamiz agar bu qiziq bo'lsa buni ham ko'rib chiqsanglar bo'ladi davom etamiz bizda hozir sistemamizda bor bizda hech qanaqa muammo bo'lmaydi xolisi faqat muammo bo'lishi mumkin bo'lgan narsa bu narsa e, mana bu noldan uzoqda bo'lib ketib qolishi agar mana buyoqlarga olib kelib qo'yadigan bo'lsam uchta max xato ishlashni boshlaydi shuning uchun nolga yaqinroq qilib ishlayveringlar obyekt qancha noldan uzoq bo'lsa shunchalik qiyinlashadi ishlashi ho'p boshladik bo'lmasa hozir bitta linega laynga o'tib mana snapda oqaman va bitta line chizishni boshlayman hop agar o'sha ushlamaydigan bo'lsa bizda doim tashqi sezuvlari bor tashqi sezuvlar bo'yicha olib ketaman mana har bitta oynalarga nuqta qo'yib davom ettiraveramman Mamiyo tomon bitta nuqta ko'payib ketib qoldi uni o'chirib yuboraman endi uni o'zini ichida create line bilan mana qilib mana mana bu burchakda mana bosgan ortiqcha yo'q kesishgan joyi ham bu yoq burchakda ham bu yoq burchakda ham xuddi shunaqa faqat mana bu yerda kolonna bilan kesishgan bo'lganiga mana tekis o'tib ketgan ekan liniya avtokatda chizilganda anaqa narsa bor shunaqa narsa bo'ladigan bo'lsa ham yo bu yoq burchakdan olib kelib turib mana bu yerga olib kelamiz va shiftni bosib mana bu yoqqa olib kelib tekizadigan bo'lsak mana bunaqa narsa chiqadi bundan davom ettiramiz hozir create line bilan eh, mana bitta davom etamiz mana close line dot yes bosamiz keyingisiga olib ketdik Bizlar yana xuddi shunaqa muammo bor shift bosaman mana yo tizimni to'g'rilayman shift agar anaqa xato bo'lib qolsa ham buni bir bosib turib hozir bir bosib turib mana bu nuqtalarga o'tib nuqtani anavi bu yoqqa to'g'irlab qo'ysanglar bo'ladi hop uchta turgan bo'lishi kerak chunki avtokatdagi chizmani olib kelib tashlayapman agar ikki yarimda turadigan bo'lsa bundan sal boshqacharoq ishlashi ham mumkin o'zi ikki yarim tursa ham bo'ladi но uchta turgani yaxshiroq bularni farqini ham xudo bundan oldingi darslarda ko'rsatib ketganman yana bir tanishib chiqasizlar xudo xohlasa agar yangi kelgan bo'lsanglar det i ikke rocket crop, det bliver det ikke op. Труарж ismi sqot. Uchta modelimizda iskanat tasriyobini. Hop, ko'chirib olamiz. de la autoconcuitanza. bosamiz bo'ldi effektivga o'tib qaraydigan bo'lsam mana anaqanaqa hosil bo'ldi hop hozir ham zinalarni o'zini o'rnini chizib oladigan bo'lsam ichkarida yana ta zina bor bu 1, 2, 3, 4 ta bo'lib qolgan ekan bu yoqqa yana beshinchisidan qo'shib yuborishimiz kerak zinaga oz chizib olamiz flektenga oldim mana tekizib oldim buni endi hozir convert editable splanga o'tkazaman chi bosib turib shunda pastga ko'chirib tashlayman yonnuqtadan bu yoqqacha taxminan mana bunaqa holatga keldi zambi palankani endi o'chirib olsak bo'ladi shuni bizada mana bunaqa holatga keldi ko'rib turganingizdek hop ishilarni ham bizga kerak yo'q Buni ekstrud beradigan bo'lsak mana holatga keladi hop bizani qavatimizni balandligi pastini ham hisobga oladigan bo'lsam mana bitta yana o'n besh o'ttiz qirq besh oltmish farq qotdi tepadan hop shunda taxminan e, xonani ichi 3 metr oladigan bo'lsam 75 hop 90 santimetr bo'lyapti chunki hamma tomonda yana bitta e, plitani ustiga chiqqan unaqa ham bor 90 santimetr 390 e, li taxminan olish kerak 4 metr olib olaman taxminan mana shunaqa holatda 4 metr oldim mana bunaqa holatga keldi <coughs> endi buni nolini alohida ajratib olamiz nolni ajratib olish uchun hamta rectangle chizaman mana bitta pol qismini solaman buni ham convert to spline qilib bu tomonlarni olib burchaklarini ko'riniga o'girib qo'yaman hop nolda turgan bo'lsa nolga olib tushaman va bundan taxminan bir metr tepaga ko'chiraman z o'qi bo'yicha ekstrud beraman minus yigirma bitonni qalinligi yigirma santimetr biton shundoq turibdi hozircha buyoq tomonda ham zinalar keladigan bo'lsa zinani mana bunaqa bilan birga olaman plita bilan birga olaman va pol qismini hozir yasab chiqamiz pol sathini rektangle chizib olaman bitta s yoqib mana unga 15 santimetr balandlik beraman tomondan markaziy yo'layman tepa qismigacha to'g'ri past qismigacha ulab qo'yaman e, tepasini o'zi tekis olaman hop bu yoqdan minus o'n besh deb yozaman minus o'n besh ham yoqilgan bo'lishi kerak agar bu yoqilinmagan bo'lsa pastga tushib ketib qoladi hop endi biza esladammi yo'qmi array degan funksiyani o'tib chiqqan deydi mana narsa yoki x bosib array arraytili chiqadi mana bunga key belgilab qo'yganman y ga Array ga kirganimizda bizada bunaqa menyu bor bu yerda y bo'yicha taxminan -30 deyman z bo'yicha -15 deyman preview bitta bosadigan bo'lsam <clears throat> bunaqa narsa hosil bo'ladi Xo'p, men qattan bu zligini, bu qattan e, yiglikligini bilgan e, bilishimni bitta anaqasi bilganimni yo'li. Hop, qaraydigan bo'lsanglar, mana bu tomonda mana strelkalar bor. Y, X va Z. Z o'qi bo'yicha 15 sm dan har bittasi pastga tushib ketyapti. A Y o'qi bo'yicha orqaga harakatlanyapti, ya'ni mana strelkamizga teskari qaragan. Agar X bo'yicha yozgan bo'lganimda, hozir mana yozib ko'rsam, anaqasi ham surilib ketib qolardi. Bunaqa narsa bo'lmaslik uchun mana shu e, joyni o'zida to'g'rilab olamiz. Okey. Buni qilib oldik. Konverterda bir bo'lib olaman bittasini va mana hammasini attab chiqib chiqaman attab chiqib chiqdim endi mana olib turib s yoqib pastga to'g'irlab chiqaman taxminan mana bunaqa yopiq bizda hosil bo'ldi hop hozir hamma pol qismlarini esa olamiz mana bundan klayga o'tkazib olaman rectangle santimetrlarni polygonga o'giramiz va buyoqqa to'g'rilaymiz orada qovurg'a qo'yish uchun ring e, ring bilan connector uramiz okey bu yoqqa chegarasi olib kelaman bu tomonimizdan anaqa davom etadi hozir <clears throat> joyida mavjud bo'lgan holat bo'yicha uh, uh, yasab chiqyapman sizlar uh, bu planni olishinglar shart emas xudo xohlasa bu dars hammaga qulay bo'ladigan umiddaman xudo xohlasa foydasi tegadi hop o'zinglarni loyihanglar bo'lsa misol loyihalarni qilsanglar bo'ladi bu ancha murakkab bo'lib ketib qoldi xudo agar bu qiyinlik qiladigan bo'lsa mana bu xonani o'zini alohida qilib ham interyer qilsa bo'ladi bu bo'yicha hop adashmasam bu bo'yicha ham bitta nonlar o'tgan yilmidi shunaqa olingan dars bor edi playlistlarga kirsanglar xo'sh qayerda ha mana interyer vizualizatsiyasi kiradigan bo'lsanglar mana bu mana bu interyer noldan yuzgacha hisobchi qilingan ko'rishinglar mumkin bu narsalarni modelini yasash bo'yicha ham e, alohida birinchi bo'limda darslar bor ham hech qanaqa savol tug'ilmasa kerak ho'p sathimizni davom etamiz hop bu yoqda pol sathimizni endi hammasini bitta olib olaman buning uchun mana buni olaman belgilab turib hammasini belgilayman mana ustki qismini f6 ni yoqib turib s yoqamanda mana bu yerdan pastga olib tushaveraman perspektivaga o'taman tepadan qarab to'g'rilab olamiz buni o'zini shift bilan bundoq suraman copy ok hop o'zi bunaqa bo'lak bo'lak qilgandan ko'ra hop uyni o'zini olib mana bu ikkalovini buni o'zini hozir to'g'irlab chiqamiz refine bosaman mana bittadan nuqtalar qo'shib ketaveraman mana bu qo'shilgan nuqtani ichkariga tortib yoki e, mana bittadan hozir yana bitta nuqta qo'shadigan bo'lsam yo tomonni ichkariga tortib ketsam bo'larkan kirib oldim hop bizada ham yo tomonga kerak emas qo'rg'ali ham bu chega hozirda turgani yaxshi ekan uni o'zini bu yoqqa olamiz bu yoqqa suramiz refine bilan mana chekkasini bu yoqqa bu qismini mana oldik bizada mana nolimiz chiqdi ya'ni xonani noli endi buni uyda qanaqa ko'rsatsak bo'ladi uyda ko'rsatish uchun mana bu oynalarni mana mana shundan davom ettirib ketaveramiz qilay olaman qilay o'tdim frontdan qarab turib mana buni konvert to poly qilib olaman poly qilishdan oldin buni bitta nusxa olaman copy hide qilib qo'yaman pastga tushirib buni endi poligonga urib olaman bitta x bilan polni ustki qismini kesib olaman va polni ustki qismidan bitta katak sanayman katagim agar to'g'ri hisoblayotim ham tekshirib olishdi mana bitta grid spacingni 10 yozib qo'yganman shu narsani shu narsadan kelib chiqib davom ettiraman masalan mana har bir metrda mana bu tomonda mana bitta qora to'qroq chiziq ko'rinyapti sizlarda ham mana mana shunaqa har bir metrda bo'lish uchun major lines after every end grid line dot hop 10 deb yozib qo'yganman masalan 20 deb yozadigan bo'lsam har 2 metrda bitta mana mana shunaqa chizib chiqadi hop man hozir ikki deb yozaman shunda ha 20 ta ekan Okay. 2 metr mana endi oldi 2 metr oldim quick slice bilan hop bitta qator qo'shaman tepasidan bunga kesaman. shunda bizda endi eshiklarimiz alanga kelib chiqdi eshiklarni o'zini chiqarib olish uchun mana bu to'r bilan ikkita yuzani belgilayman va bridge bosaman bu yoq tomonda ham xuddi shunaqa bridge bosaman bridge hamma ishlarni ochib oldik taxminan ho'p endi o'yinligi keladigan bo'lsak ho'p oynaligi alohida qovurg'a qo'shgan yaxshi oynalar Hazır. hozir uni yana joyiga qaytarib qo'yaman o'ntaga har bir metrda bo'ladi hop 65 besh santimetrda äh, 60 oltmish santimetr to'g'rirog'i äh, oynani tek qismi boshlanadi Anta 8 ta katta sanab turib, mana quick size ga kiraman de. Hop. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta katta saniman va bu yerda 1 ta 40 beraman. Va oynaning balandligi menda taxminan 2 metr. Hop. 6 ga 2 ni qo'shadigan bo'lsam, 2 ga 60 bo'ladi. Taxminan hop. Mana 2 metr bo'ldi, 2 10. 220, 230, 240, 250, 260 bana amirde oynamızı tüge attı. soatda baland oynada qo'yilgan hozir biz shuni go'dayam qo'ydik tomonda fortikalarimizni tepa qismi mana shu bilan barobar pastini oldirib to'g'rilaveramiz aylancha pastga tushiraveramiz bunga alohida qirqim berib o'tirmayman ham to'g'ri o'zini bosib past qismini o'zini hozir ham tepaga to'g'irlaymanda mana shundan e, yetmish besh santimetr pastga tushadi taxminan mana shunaqa holatda bo'ladi xo'sh uyimizda xudo xohlasa karobka qismi bitdi xudo xohlasa bundan keyingi darsda oshxonadan davom ettirib ketamiz so oshxonadan boshlab bundoq xonalarni hammasini ko'rib chiqamiz inshaalloh